Zimbabweans are very funny people. With all the troubles and everything, whenever you comment or say something against the regime or the ruling party, you are a stooge of the West, Urumtengesi, eh, Urkusponswane, Warungu, and so forth and so on. When you say something against the official opposition, they're like, ah, yo, Urumsiayo, Urumtengesa, Unanyaya, what, what. kana muchida kunyatsotaura chokwadi ngatitsemurei chokwadi sezvazviri pano nhasi 2008 ndo pakapedzisira pane chinhu chinonzi opposition muzimbabwe 2008 patakangopinda mugnu the opposition was officially dead in zimbabwe dead dead hakuna chinhu chinonzi opposition muzimbabwe nhasi tiri kunomhanya kunodefenda e, stand yemunhu nembudzi dzake because Well, look, obvious Munuacho is, is he has been exposing a lot of the corruption, which we appreciate. But what we also need to appreciate is that is not the first time when we could have uh, taken Zimbabwe away from the regime and the current looters. First of all, uh, Ivu and so forth and so on started actually in 1980, 81, 82 when uh, my comrades ezaphu vakatorerwa mapurazi avo their farms their livestock their cattle their belongings everything was looted by the zanu regime in response to a few dissidents who they assumed came from the entire land area. So it's nothing new uh, that uh, the regime uh, takes these things from people. Nothing new. Secondly, every time Zimbabwe has been on the verge of overthrowing the dictatorship. The opposition have not been anywhere near that. Let that sink in, and I'm going to give examples. You want to talk about the truth. Let us talk about the truth 100% tonight. 2008, we could have engaged in a revolution and it would have been supported by the entire world if we so chose to do so. But we didn't. We went into a GNU. Yes, saved a lot of lives. Yes, saved a lot of bloodshed. But it was not the correct decision. In hindsight, we can say that. At the time, maybe the options were limited. But let's move on from that. 2008, 2009, 2010, GNU no reforms, not one single electoral reform when the opposition were, first of all, in positions of power, they were ministers. Secondly, they had voting um, majority, as it were, on the floor in parliament, and nothing was passed, no reforms. We then went into a 2013 election with no reforms. Same leadership, or the majority thereof in, in positions of leadership. 2013, 2014, in fact, we were hammered. Much less seats in 2008, no ministers to speak of, so we went backwards. 2008, uh, 2013, 14, 15, 16, 17, 2018, hammered again. Less positions than 2013, less opportunities to change things than 2013. During that time, we had Pastor Evans, whose whole movement, basically a single man, took the country within a whisker of a revolution. Within a whisker of a revolution, we should have taken Nikaefan Oktorwa. Pastor E was not supported at that time by the official opposition. There was not one word when those stairways were done. The opposition did not endorse it. The opposition did not support it. The leadership were nowhere to be seen. Do you know why? Because the opposition job in Zimbabwe, it's not actually to take power. If you notice, every single time there has been an opportunity to take power, they have been quiet or they have not supported that individual. Where is Itai Zamara? Even even kana We've got people who started the Occupy Africa Unity Square, was that supported by the official opposition? No. Did they come out in numbers to support them? No. When Itai Zamara was abducted, taken, we had members of parliament still going to parliament. No one absconded from parliament or put up a protest or said that, no, we're not going into parliament. No one said that. Why is it that every time there is an opportunity for a a people's power movement. The opposition keep quiet. Why is that? Why is it that every time pane chimwe chinhu chekuti chinogona kuspaka cheche chinogona kuti ngati ngachibvirei ngapaende moto opposition inongonyarara and if you look very closely at the opposition you look at the leadership of the opposition it's the same people it's the same people for nearly 30 years why is that? Why do we have Vanu who cannot bring any fresh ideas to the table, still leading something after 30 years? Hmm? So we have a problem that Kanampane pane ano yane nechokwadi Munye ano anotukwa but it's still the truth chokwadi chokwadi chero mukaita se. inini i'm not in this business to win a position in fact panyaya dzerejime i was actually offered positions ikoko kwete zvekuda kuri kungonyarawo zvangu kuti ndiratore no i can't do that because ndine maprinciples angu and those principles won't allow me to accept zvinhu zvandoziva kuti zvakabiwa kana kuti zvisiri principled hazviiti and based upon that you think kuti zvandiri kutaura iko zvinezvi ndasponswa nemunhu kuti nditaure zvandiri kutaura kana kuti ndapiwa mari kuti nditaure zvandiri kutaura zvinhu zvangu zvakandikwanira ndodya sadza everyday kabasa kangu kandinako kanondipawo mari inokwanirana inoenderana neupenyu hwako so thereis no reason for me to say anything nekuti ndatumwa kuzvitaura kana kuti ndabhadharwa kuzvitaura zvandinotaura inini zvinobva muromo mangu mupfungwa dzangu if you don't um, agree to it that's fine andinanganabasa nazvo but you must admit at some point that it looks very suspicious zvinhu zviri kuitwa neleadership yeopposition so much so that munhu anofanirwa kutanga kuquestiona kuti ko chii chiri kuitika pano every time pane opportunity yekubvisa regime opposition inongoti hano endai kumba modya sadza every time pane kanoise ka kanoitwa nemumwe munhu asiri muopposition the opposition don't support that person havambosvike ipapo kana kutaura naye kana kuita anything hapana why inini mafungiro angu inini ndezvekuti opposition muzimbabwe its zanup f light paleadership yeopposition kwete vese but vazhinji vacho vari kubhadharwa especially mayouths kune macio vari mukati imomo muofficial opposition vari kutonga that official opposition vakaudzwa nerejime kuti varume kuti tionekwe pano kuti kunenge kune democracy muzimbabwe zvatichaita katichakubvumirai kuti muite maelections tichakubvumirai kuti vamwe venyu vaite mamp tichakubvumirai kuti vamwe venyu vaite macaunsela maite sei and so forth and so on but pane mutsetse wamusingabvumirwe kupfuura mutsetse iwoyo unoti kana pane munhu pakati penyu arioda kuti tibvisa isusu basa renyu nderekuti kunyudza munhu iyeyo saka isusu tisu tinofa tichitonga imi mndimi muchafa muchiita opposition and they have a pact vakatowirirana izvozvo ndozvitoripo its either izvozvo kana kuti vanhu ivavo vakapusa zvekupusa zvekupusisisa because zvavari kuita hapana kana brain behind zvinhu izvozvo yes ndo mafungiro angu yes ndiri murungu yes mogona kufunga kuti ndatengwa yes vekuzano vanogona kufunga kuti ndiri murungu ndiri kutaura nezvekuwest yes veopposition vanogona kuti ndiri mucio ndatengwa nezanupief handina kana basa nemillionas handina kana basa nazvo inini basa rangu inini nderekuvhurira maziso evanhu vezimbabwe because at some point pachauya third force muzimbabwe ichauya whether ikauya ndichiri mupenyu kana kuti ndenge ndafa handizivi but inotouya because zviripo izvi opposition iripo iyi nerejimi yacho iripo hapana kana chinhu 1 chinobuda pakati pavo hapana kana chinhu 1 maopportunities ekuchinja mitemo the rules the, to try and make zimbabweans lives this, to, to, to be better those chances have been there vakaita squanda machances ese iwayo do you know kuti opposition mp muzimbabwe when those toll gates were discussed hapana kana munhu akafunga zvekuda kuti nonono hatidi matolgate what they actually wanted or what they actually happened was vakapiwa mapasi kuti vasabhadhare mutolgates if you look at maleadership yeopposition kusvika painoita parally paipaya it's exactly the same masvikiro anoita munangagwa namugabe so what it means is we are not actually voting for change zvatiri kuda kumamisana zvatiri kuda kuroverana ndezvekuti uyu ndoaakuda kudya kwete kuti ada kuchinja system hapana munhu anoda kuchinja system muopposition muzimbabwe vari kumhanyira kuda kudya mari dzedu mataxpayers chete and if you haven't seen that yet uchavhurika zvako maziso ako uchavhurika rimwe zuva uchazvionawo inini ndogara ndakazvitaura ende ndichafa ndichizvitaura handina kana basa kuti ndinotukwa kana kuti munofunga kuti ndiri mutengesi i don't care inini zvinhu zvangu zvakandikwanira ndodya sadza umba kwangu mari dzangu dzakandikwandira basa rangu rakandikwanira i have no queries no qualms hapana munhu akandipa chikwereti hapana munhu akanditenga although they have tried handidi handidi ini ndakazvimirira ndiri munhu one independent to the last tiri kunzwanana saka ndo chokwadi changu kana musinga achidi kunzwa zviri kwamuri ini handina kana basa nazvo but understand chinhu one muzimbabwe hamuna chinhu chinonzi opposition zvese zvakasetwa muri kutambiswa sadza muri kuitiswa local drama yaimboitwa na78 ndo zvamuri kutambiswa muzimbabwe there is no opposition muzimbabwe garai makazviziva ndatenda hangu moita zuva rakanaka mogonakirwa kushanda musoemande handiti chers